RRI handler om, hvordan vi løser verdens udfordringer på en ansvarlig måde. RRI står for Responsible Research and Innovation, altså på dansk ansvarlig innovation og forskning. Og forskning og innovation er nødvendige elementer i forhold til at løse fremtidens udfordringer. Men ingen kan gøre det alene, og det er sådan set det, man mener med ansvarlig innovation og forskning. Hvordan kan vi samarbejde om at løse de her store udfordringer, vi står overfor? Hvordan kan vi være især bidrage? Hvordan kan vi være især forpligtige os? Og hvordan kan vi sammen agere? Hvordan kan vi sammen skabe en, øh, og finde løsninger på de store udfordringer? Hvordan kan vi, øh, og også på mindre udfordringer, hvordan kan vi sammen skabe projekter, der giver mening for samfundet, det giver mening for de mennesker, vi samarbejder med, og som øh, ultimativt måske skaber værdi for samfundet som helhed. Øhm, og ultimativt så tænker vi også, at ansvarlig innovation og forskning kan være med til at skabe en bedre verden.